mamlakatimizda o'tgan qisqa davr boshqa tarmoqlar qatori gaz ta'minoti sohasi uchun tub o'zgarishlarga boy bo'ldi xususan sohani yanada rivojlantirish maqsadida olib borilgan izchil islohotlar qator muammolarning oldini olish sifat samaradorligini oshirishda dasturul amal bo'lib xizmat qildi ayniqsa tizimga raqamli iqtisodiyotning kirib kelishi inson omilini qisqartirish orqali shaffoflikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi joriy yilning 16 dekabr kuni hududgaz surxondaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan tashkil etilgan press tur davomida respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan jurnalistlar ana shu jarayonlar bilan yaqindan tanishdi navbatdagi manzilimiz qumqo'rg'on tumani to'gon mahallasi bo'ldi u yerda xodimlar faoliyati gaz to'ldirish va e gaz dasturida ishlash jarayonlari bilan tanishtirildi qumqo'rg'on tumanida jami 61 ta mahalla bo'lib shundan 58 ta mahalla suyultirin gaz bilan moslashtirilgan e, qumqo'rg'on tumanida shu 58 ta mahallada 39685 ta iste'molchimiz mavjud bo'lib shundan ikkita mahallamiz tibet va saxovat mahallasi olis hududlar tog'li hududlarga kiritilgan ana shularda 858 ta iste'molchimiz bor har 35 kunda 100% e, suyultirin gazni aydin kartalar orqali iste'molchilarga yetkazib beryapmiz 2022 yilda qumqo'rg'on tuman e, gaz ta'minoti bo'limiga 420 ta yigirmata maishiy gaz ballonlar keldi bitta suyultirin gaz tashish uchun maxsus issuz avtomashinasi keldi hozir yuz foiz hammasini ishga jalb qilib aydin karta orqali to'liq e, sotib iste'molchilarga suyultirin gaz yetkazib beryapmiz aydin kartani qulaylik taraflari oldin nari suyultirin gaz yetkazib berish iste'molchilarga ellik kun ellik besh kunga o'tib ketardi aydin karta bo'lgandan keyin hozir o'ttiz besh kun qirq kunga qolmay aydin kartadan puli kesilib olinadi va suyultirin gaz yetkazib beriladi iste'molchiga Ta'kidlash o'rinliki, gaz ta'minoti tizimining suyultirilgan gaz yo'nalishiga raqamli iqtisodiyotning kirib kelishi bilan bugun oldingiga nisbatan ish unumdorligi tubdan farq qilmoqda. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan suyultirilgan gaz ta'minotida avtomatlashtirilgan tizim joriy etilgach, hududlarda aholiga gaz tarqatadigan mas'ul shaxslarning ta'minot xaridi uchun iste'molchidan naqd pul qabul qilishiga chek qo'yildi. maishiy gaz ballonlariga maxsus barkodli stikerlar o'rnatilib iste'molchilarga id kartalar taqdim etildi iste'molchi o'ziga taqdim etilgan id kartani yetarli mablag' bilan ta'minlaydi gaz ballon olganida uning hisobidan 22400 so'm yechib olinadi iste'molchining telefon raqamiga xarid ma'lumoti haqida sms xabarnoma keladi vaqtida kelib turibdi gazimiz nima olmayman o'chaqa o't qilayotganimiz yo'q mana shu gaz oymoy oy kelib turibdi besh olti yil ilgari qiynalardik vaqtida kiymasdi bunday nima bo'lardi o'chaqa qilib nima qilib piltaga qilardik to'kdan qiynalib pilta bilan ovqat qilib shunaqa qilar hozir gazga qilamiz gazimiz tugaguncha yetib keladi xudoga shukur qulayligi endi shu nimadan aytamiz nomerni xohlasak pochtadan tushirtirib beramiz xohlasak ish joydan xohlasa kliferlardan tushirtirib beramiz oldin pulni berib ko'chalarga taksiga jo'natardik gaz ballonni to'ldirib kelib beringlar deb hozir shu tomoni qulay uyimizni oldigacha olib kelib beradi Prestur ishtirokchilari aholiga avtomatlashtirilgan tizim orqali suyultirilgan gaz yetkazib berish jarayonlarini bevosita kuzatishdi. Ushbu mahallada 985 ta suyultirilgan gaz iste'molchisi mavjud bo'lib, ularga yil boshidan buyon 65,2 tonna gaz yetkazib berilgan. prestur davomida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob oldilar.